Sobrevivir. I'm ko to prank today. Let's see, sana magawa ko na matino. A few minutes later... family Sobrang bilis! Nangyari sa'yo! Uy, labon! Nangyari sa'yo! Uy, tama na yan! Huwag ka naman suka! Ikaw, tama na yan! Huwag ka ano yung atumaga! si ano? Si... Si Akibetic! Love you, Ma. It's <laughs> a prank lang. Gago Ano Ano, ano? Ikaw, kinabahan ka rin. Malapang. Ano, tumatal ka ba? Magaling ba ako acting? Weh. Kinabahan ka, tapos di ako magaling acting. Aray, ayun ka. Ayan, pulisit ka. okay sa pag-isip ka. Hindi ka natakot sa ginawa mo sa akin. Na yan. Naalag ko ko! Ganun sa akin ka matakot. Love you, ma. Pag ako yung, pag ako yung na-high blood, tapos sinima tayo, ewan ko na kung anong nangyayari sa inyo, kung, kung anong gagawin niyo. Prank lang yun, ma. <laughs> Wala akong makontent sa YouTube. <laughs> Pero, ah, kinabahan ka, kinabahan ka. Kinabahan ka. supposed to see guys. I hope you like it too. So you're on being up and subscribe to my channel and my channel, you know. so yeah, I'd say I'm gonna stop eating on the front of so soon as